Hola, mi nombre es Alejandra. Eh, yo trabajo en turismo con Culture Contact en Ecuador. Eh, antes que nada quería agradecerles por el acto de generosidad que tuvieron con todos nosotros acá en Ecuador. Eh, también decirles que yo me encuentro en la capital, en Quito, y bueno, nosotros aquí en Ecuador seguimos en confinamiento todo este mes de mayo y posiblemente parte de junio. Eh, sí, hay un índice alto de contagios y, poca capacidad en los hospitales realmente. Las medidas que ha tomado aquí el alcalde en Quito han sido súper importantes para mantenernos un poco resguardados. Ha sido muy preocupante porque eh, yo trabajo con con las comunidades y familias y, y no ha sido posible que yo me pueda desplazar para que sigamos trabajando y para ellos también ha sido muy complejo en el campo, en la zona rural, ya que ellos también tienen cerrado por sectores y tampoco pueden ni salir ni permiten ingreso de personas. Por ende, también ha sido difícil para ellos sacar sus productos a la venta. Pero bueno, lo importante de esto es que eh, las comunidades, los indígenas, las familias tienen, conservan aún, eh, bueno, es parte de su cultura el hecho de que no permiten que su, su, producto se dañe y lo que han hecho es compartir con los vecinos, con más familias, hacer un intercambio, un trueque y también regalar a los que menos tienen. Eh, no sabemos qué va a pasar después, pero bueno, la gente sigue eh, también muy optimista, ¿no? Y